Saluton carai. Hodio estas la dudecunua de decembro. Du mil dudec. Cai estas la vintra solstizo. Tio signifas che temas pri la plei longa nocto de la iaro. Kai nun, revenas la lumo iom post iom por porti nin alla somero della venonta iaro 2021. Mi volas pensi positive pri la venonta iaro quiu laula cristana calendaro al venos post malmultai tagoi cae mi esperas che ni ciui povas farti pli bone ol dum citiu iaro 2012 la homaro neniam forgesos citiun iaron. Cai same ni ne forgesos pri citiu iaro. Bone, mi lassas vin cai min mem alla medito, restu cun ni, cun meditu, cun ni. Dankon. Mine compre saluton cae bon venon alia nova Zamenhofa medito. Hodiau, mi volas legi cae mediti cun vi sur celcai vortoi in Zamenhof declamis occase de la tria congresso 1900 sep in Cambridge, Cambridge, ciu estas en la seczio quar paroladoi pri precise mi volas legi el pagio tricent septec now Zamenhof diras la sequa in Vi ofte audis pri la neutralezzo de niai congressoi. Yes, neutralezzo estas la cefa principo de niai congressoi. Sed, oni devas giuste compreni la senson de tiu ci neutralezzo. Neutralezzo existas en ciui internaziai congressoi, sed dum tie la neutralezzo estas simple afero de tacto, ce ni gi estas la cefa principo. Ce ni la neutralezzo au pli giuste la neutraligo de la intergentae rilatoi estas la tuta enhavo, la tuta celo de niai laboroi. Mi devas confessi che mi ne memoris pri citiu el tiro? antau olo hodiau, ciam mi hazarde trovis. Cae tio est as suffice interesse, char mi ec publicigis fac articolon pri la ideologio del esperanto movado cae a parte pri neutralismo. La facto quiu frapis min legante citiun el tiron estas che Zamenhof ne estas tro ideologia li ecne usas la suffixon ismo li parolas pri neutralezzo kai ec pri neutraligo kai citiu a ideo pri neutraligo de la intergente rilatoi shainas al mi tre actuala por bildigi la essenzon de esperantismo ec post pli ol uno iarcento ec de ciam tiui vortoi estis officiale declamitai pompe eble au solene almenau en Cambridgeo. Do, ien cio por hodio. Dankon pro via atento. Gis morgao, cae ciel ciam. Antawen, sen fine.